Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishina msaidizi wa polisi ASP Benjamin Kuzaga amesema tukio hilo limetokea Machi nane mwaka huu majira ya saa nne usiku akiwa amelala na mke wake. E, baada ya kufunga hicho chumba e, alimwaga mafuta aina ya petroli na kisha kuwasha moto. Wakati wa tukio hilo mke wa marehemu amemtaja kwa jina la Iberia Makoso aliweza kupiga kelele kuomba msaada kwa watoto wake, na kati ya watoto wake mmoja alifika ambaye ni mm, mtoto anaitwa Mkeshiri Mkeshirisi Hamisi, huyu ana umri wa miaka ishirini na moja ambaye alikuwa katika chumba kingine cha nyumba. Baada ya kusikia kelele ya mama akiomba msaada alifika na kutoa msaada. Baada ya kufika pale, alipiga teke mlango wa chumba hicho ambacho anaishi huyo mama pamoja na huyo baba na kisha kumwokoa mama yake, lakini pia aliweza kujitahidi kutaka kumwokoa baba yake, lakini baba aliweza kukataa na kung'ang'ania kubakia ndani na hatimaye kupelekea moto kumzidi na akaugua na kupoteza maisha yake. Kamanda Kuzaga amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni wivu wa kimapenzi. Kulikuwa na mgogoro ambao mgogoro huu ulikuwa kati ya huyu baba pamoja na huyu mama ambao unasemekana kuwa ni wivu wa kimapenzi, na hivyo hawa majeruhi sasa ambao nimewataja, yani mtoto alipata majeruhi kutokana na huo moto, lakini mama pia alipata majeruhi kutokana na huo moto. Kwa hiyo majeruhiwa mama na mtoto wote waliweza kupelekwa hospitali. Kufuatia tukio hilo, Kamanda Kuzaga anatoa wito kwa jamii. Ninaendelea kutoa wito kwa jamii kuachana na vitendo vya kujichukulia sheria mkononi na hususan katika maamuzi magumu kama haya ambayo aliyofanya huyu baba ya kufunga chumba wakati wa usiku wakiwa wamelala. Kumbe alikuwa amekwisha nunua mafuta ambayo ni petroli na akaweka ndani akiwa amekwisha andaa eh, mawazo ya kuteketeza nyumba nzima pamoja na familia nzima ili iweze kutoweka duniani. Laudent Simkonda, Star TV, Mbeya.